passe par chez nous. Verbal va te faire respirer, Viens inspirer, non pas essouffler Je te le dis, l'enfer va t'aspirer. La belle en force, la belle en forme, ça ne sort que de la pure musique. Je ne pense qu'au futur, car le passé m'a bien trop aigri. J'ai mes bails, je bosse sans stress, et quoi qu'il se passe, ça sort de l'ouest. T'as fait faille comme toutes les ouais, Viens face à face, j'te te monte le Far West. Si t'es avec nous, n'y pense pas, kick chez nous ne déconne pas. fait un freestyle verbal si tu veux, mais moi je ne compte pas. C'est de ma place. Je ne peux pas, je n'aime pas qu'on me prenne en charge. Si je ne pars pas poser au stage Je ne vais pas changer ma life Si je ne sors pas ma mixtape Je ne vais pas échanger ma wife Contre une de tes sales Je ne vais pas changer mon blast device Pour ceux qui m'insultent sur boucle. Regarde dans ma mémoire rien de s'efface même les plus mauvais souvenirs s'entassent dans mon dos, tu sais que j'aime pas ça Fais attention à toi, regarde autour qui est pas ça Passe à moins de l'humain dans la mandoline Tu parles à me nu dans la colline Mais tout ça se passe sous tes yeux sous tension Sache quand Poussez-vous, je prends le game en main Mike branché, je suis à 100% Ça dans le sang, m'acharner sur le son Coûte que coûte, je montais le sommet Même si la route est semée d'embûches Ne compte pas sur nous, crois pas qu'on embauche Ce que l'on fait, ta mise en bouche Ce que les vrais savent, c'est que t'es sur la des